ਅਸਲਾਮ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਵਾਦੀ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ 33 ਪੀਸ ਨੇ ਟੋਟਲ 33 ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਓ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਉਹ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਚਸਕਾ ਚੁਸਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ तेती पीस ने टोटल जोड़े वाले भी ने प्रवादी भी ने ठीक है शौक का लग सकता तेती पीस ने टोटल को 2020 अखा का भी शौक तुम करवा दे रहे हैं लो दोस्तों आपको दो चार बीस हम दी अखा का भी शौक तुम कराने चेक करो माशाल्लाह टैडी मादी ठीक है दोस्त चेक करो गोल्डन मादी माशाल्लाह जोड़े वाली बहुत ही और क्लास है गोल्डन आ रहा है माशाल्लाह फरवादी पट्टा बड़ा अच्छा पार्क अच्छा। नारे भावें जोड़े पालो तो उड़ा लो चेक करो माशाल्लाह ठीक है दोस्तों એક વારી ફેર શોપ કાલો ચાલી ટોટલ તેતી પીસ ને તેતી આ મોતિયાની માટી ચેક કરવા માટે